Как написать книгу «Три простых шага». Шаг первый. Берем свою задницу, умачиваем на табурет, ни в коем случае не мягкий диван, не уютная креслица, только жесткий табурет. Хватаем ручку, лист бумаги формата А4, тетрадки это для школьников и пишем, пишем, пишем. Шаг второй. Когда написан ваш эпос, возвращаемся к началу. Вычитываем, редактируем, удаляем ненужное, добавляем великолепное и волнующее. Если вам позволяют финансы, обращаемся к профессиональному редактору или корректору. А если нет, вам помогут такие сервисы как это проверка ошибок и пунктуации. Естественно, Word никто не отменял. А для того, дабы воткнуть вишенку в ваш шедевр, мы переходим к сервису главред и удаляем штампы, слоп, слова, канцелярит, страдательный залог и много ненужной писанины. До этого сервиса я не представлял, сколько в моем тексте шумов. Постоянные «был», «была», «было». А после этого, после того как, после урока «нужно было», а после этого «нужно было». Светало перед стоял. Не нужно так писать. Про сокращение предложений вы, надеюсь, тоже слышали. Коль вы фанат графа Толстого с его полустраничными предложениями, успокойтесь. Вам и вашим почитателям сразу станет легче, ибо здравое не дурно. Шаг 3. Когда в третий раз начинает одолевать шальная мысль, а писатель ли я, может это не мое, пойду в тайгу лес валить, шлите себя на хутор и спокойно пишите. Хирург, летчик или плотник спрашивает себя, представьте картиночку, кардиохирург производит первый надрез на сердце оперируемого, второй надрез и вдруг зависает со скальпелем в руках. А мое ли это? А хирург ли я? Да ну нафиг, разворачивается, валит и уходит. Или пилот самолета озадачивается шальной мыслью. Боже, что я тут делаю? Мне бы коровку доить, да куличики выпекать, а я тут авиатаксистом заделался. Хватает припрятанный парашют, их в рейсовых самолетах самолетах вообще нет. И валит в новый мир. Не надо, не надо долго думать. Поднимите свои сопли с пола, утрите слезки и продолжайте. Если вы в состоянии соединить пару-тройку предложений в какой-то текст, вы писатель. Какой это уже третий вопрос. Маркетинг и усилия позволяют неверующим вас узреть. Акунина с его Фандориным издательство посылали десятки раз. Если бы после третьего он бы задумался, а писатель ли я? Поняли, да? Так что натягиваем свои мокрые штанишки, оставляем нытье маленьким девочкам и пишем, пишем, пишем. По скрипту. Счастью быть. Аминь.